وقت اللي تجي تدخل الجامعه يبدو يخزروا لك على جنب تقول هذا يا معلم مش مسلم تخلي هنا يبدو يخزروا لك حتى اللبس نتاعك شنو اللبس نتاعك لواحد يبدو يرموا عليك في المعنى وهذا امور معنى واضح وقت اللي سمعوا باللي كونوا خذينا موقف ووصلنا للاذاعات وصلنا لل... متعدين مع النهج شهاد متعدين مع النهج يمشوا ويعيطوا تو تعملوا حديث بذيل تو تعملوا اللي نشدوه نعملوا له وندنوا له نحن كفره تو لا وش يحكيوا برا مشيو انتم مشيو للمطار عندنا مكان ما نعرفش يمشيو فيه سبحان كل انسان حر في حياته انا انا بحذايا لهنا بحذايا الجامع وبحذايا ما نعرف شنو انا نصلي لازم انا هما لا استيلاء ما يدخل حتى حتى واحد راهم يدخلوا لهم خاطر قلت لهم بالحي تدخل لهم كيما نكايه هذه ماشي لحيه بالنسبه لهم تدخل لهم كيما نكايه جينز كيما نكايه مستحيل مستحيل باش يقبلوك يخزروك خزره اخرى فهمت بالنسبه للجامعه هذايا نطلبوا صوت امنيه باش تتلهي بنا شوي الجامعه هذايا فهمت تتلهى بينا من راهو باش نقولوا حاجه كل شيء جماعه سوريا منين خرجوا باش يخرجوا من من من, من جامع الرحمه ها هو ها جامع الرحمه باش يخرجوا من جامع حي حشيد لا خرجوا من الجامع جامع الكبير مش جامع الهدايه راه جامع الكبير جامع الكل هما هدايه راه